motorrijders en andere mensen. gebeurt er als je... Dit is je boy. Hij Kiwi. En doezel. En Futuro, je weet toch? Als je wil die dingen gaan met die plakbandje doen, je moet hem hebben zwaar. Dat plakken, is die man. Hij plakt die dingen alles. Ik laat alles plakken, zelf je bitch. Oh, oh, oh, oh. En als je die, die route niet meer weet bij die weg, met die rotonde, hij zo En met, met die staartje ook toch. <laughs> Ze weten die weg. Je gaat bij die, bij die rotonde, ga je rechtdoor, zwaar, is niet daar. Maar als je dat doet hoor, je gaat naar gaat bij die wat die licht van kleur veranderen, je weet toch? Ik hoorde gewoon drie keer rechts, rechts, rechts. Toen we stilstonden, zei mijn rotonde links. Dus ik zo die rotonde door. Waar ga je heen? Ik kijk zo achter me, ik zie iemand, Eén iemand zegt rechts. Eh, iedereen ging rechts. Hij zegt, jongens, eh, ik zie Jasper net links gaan. Ik weet niet waar jullie ook allemaal doorrijdt. Jasper, Jasper, we gingen naar rechts. 嗯。 Zulke angst is ogen gezien. Kom, soms voor een putje. Ik ben team rood. Ja, daar. Jij soort eh, zwarte Jackson. Zwarte Jackson, Jim. In ma. Maar je streep dan. 黃紅禮詞。hey, let, even op met boys. Ten eerste de Nee, ik kijken. Dit maar eens even Deze man. Mis. Ja, zie Ik zei toch nog mis. <laughs>

Ah, ik weet gewoon dat als je verliest vanaf nu, dan moet je van kruipen naar de overkant. Deze man. Ja, dan speel je naar rechts voor. Deze man. Slikkers.